małym człowiekiem Często słyszałem od ludzi, że Trzeba mieć marzenia Z tego trzeba zacząć, żeby spełniły się Więc stworzyłem kilka własnych I często wyobrażałem sobie je Wtedy czułem jak się spełniają Czułem jakby już spełniły się marzenia Bez nich nic niezwykłego w naszym życiu nie zdarzy się Ludzie chyba zapomnieli Pogoni za majątkiem zagubili swoje wewnętrzne dziecko Trzeba im przypomnieć Więc teraz ze mną powtarzajcie słowa te nowym człowiekiem Kocham swoją żonę, z którą zdobywam świat Jestem zdrowym i silnym człowiekiem Kocham swoją żonę, z którą zdobywam świat człowiekiem Kocham swoją żonę, z którą zdobywam świat Już prawie wcale się nie starzeję Bo uwierzyłem ludziom, którzy mówili, że Trzeba mieć marzenia Nasza podświadomość musi uwierzyć w nie tobie zależy jak wyglądasz no I co w swoim życiu zdobędziesz Czasem trzeba trochę poczytać Czasem wystarczy uwierzyć Uwierzyć, że Jestem zdrowym człowiekiem Kocham swoją żonę, z którą zdobywam świat Jestem zdrowym i silnym człowiekiem Kocham swoją żonę, z którą zdobywam świat Jestem zdrowym człowiekiem Kocham swoją żonę, z którą zdobywam świat Jestem zdrowym i silnym człowiekiem Kocham swoją żonę, z którą zdobywam świat